Salto Ciu, chuyen i vu dir vi e di ok hudia nocte mi vo sa racconti al vi per io tre frenese kai mal conforta ki o casa mi anto kel kai Sed anto o mi presento sti un racconto mi simple vo di di ke mi havas afton en la buscho kai mi ne povas til bone paroli cer fakte mi lipo io mete doloras min fakte mi simple presento sti al vi e eh, ho, di si ti ti Do, yes, jen la afto. Nun, um, la racconto. Do, mi venis heimen, mi metis mian sacon sur la plankon, kai mi iris alla chambro. Um, kai mi scias che mia edzino estus en la lito, cer si ciam estus en la lito, kai shatas legi um, libroin per la post telefono. Sed, ciam mi en iris la chambron, io tre mal conforta kai freneza occasis. Mi enidis la chambron, ca mi vidis mian ezino, ci estis en la lito, ca la lito tuco estis tiel, circa la kolo ca en cia mano estis stranga ilo, ca nun mi volas montri al vi citium strangan ilon. Ien gi! Cio estas tio! Ca compreneble, si sidis tie en la lito, ca tenis gin tiel, ca mi dis, kio la fek estas tio kaj ŝi diris kio kaj mi diris ĝi estas God meso, kiel vi ne povas vidi tion? Kaj ŝi diris, ne, ne, ne, ĝi estas beligilo, vi simple uzas ĝin, vi ŝmiras um, kosmetikon sur la, la pilkojn, <laughs> kaj tiam vi devas meti ĝin <laughs> sur la vizaĝon tiel, kaj vi movas ĝin ĉirkaŭ la vizaĝon, kaj Iel tio maldigigas vian visagion lau shi. Si ecetis gin en japanio, kai kia mi vidis shin tie, kun gin <laughs> tiel sul la visagio, ah! <laughs> Mi tui pensas, kill a fec! Ciu mi ne plu estas suficia puri shi, ciu shi devas eceti tiu in illoin? Do yes, lau shi, gi estas beligilo. Sed lau mi, gi estas garmeso. Do, kio lau vi, gi feke estas, char si diris ke ci tiu ilo estas usata por maldigigi vian visagion, char gi captas la hauton inter la pilcoin. Sed mi tute ne credas tion. Ne neal gi povas funksi. Kiel tio povas funksi? ne, ne, ne funksias. Do, mi simple vos prezenti tion al vi, char mi havas tre frenesan momenton, kai mi pensas ke, yes, um, Mi ne scias kion diri. Se vere virinoj en Japanio uzas ĉi tiujn ilojn por maldikigi siajn vizaĝojn, mi simple volas diri al ili: Nu, verŝajne viro kreis tion por vi, ciu ne? Ĉar li volas, ke vi unue uzu ĉi tiun, poste eble vi pensas: "Oh, oh, mi ne devas aĉeti la ilon. Mi simple bezonas <laughs> uzi mian vinon. Do jes, mi simple volas prezenti tion. Do, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. <laughs> Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin. Kaj mi uzos mian gadmeson kontraŭ via vizaĝon. <laughs> Kai kill Jimmy mi dunky danki and Donat Santo in chat Patreon K2 estas. das and Alexander Tolfesen Boncorda, Carter comment Santo Jason Nakuzu disto Magrita Robert Nilsson, Robert Paul Sir SC Shane Power Kai Tommy Lindsley Kai se vi volas donati al mio canale per che mia e ne plu deve sa chatti ti o vi posso per la ligilo sube e mia per